wadlala amagame ala efonini mina yes ngiyakwazi eh uright udlale la kwikhompyutha hayi la usefonini hayi lula kabi ukudlala la usefonini eh eh esefonini ungiqedela ibhetri manje futhi e-, yaseli oh ikhompyutha bede bede phela ibhetri eh eh alipheli yes kodwa iyaphela i-internet yes internet iyaphela kungcono kodwa kungcono ifoni futhi ngobani ifoni iyaphela ibhetri uphinde uyicharge no i-lifetime yebhetri iyaphela not ibhetri leli lifetime ungabona ibhetri sencane uthi muthi angithi uyangivumise yema uyabona ibhetri kuthiwa lincane yeah oh, eh, charge no i-lifetime ayicharge yabona manje i-lifetime esele u-80 percent once yathi less than 50 izohlupha kumele i-charge njalo wena dlala amagame kwikhompyutha kuphela that's all no no no no no ngeke uyithole la no ngizokustopha-ke ifoni yami eyami yeyami futhi no wafaka malini oh futhi wafaka malini yes 100 iphi nguphi 100 rand awufakani kwakunini awudlali ngakuyona kudala le foni iyintsha-ke yabona ukuthi unamanga yabo yabo neyas exactly yintsha yes pho indaba kade ngibuza uningifaya malini yes okay cause ngicontribute oh. ngedwa ubaba ubaba wami ukuthi yiyo muthi angithi uyangivumisa yima ubaba wami muthi angithi uyangivumisa ngiyamqala ubaba ongaboleko enye ingane yakhe ifoni nayi nayi ikhompyutha kwikhompyutha ngabe ngenza umsebenzi ubhizi namagame oh, oh, oh okay zisila ifoni idlale ngayo okay dlala faka imuvi lapho-ke ifana njani imuvi khansela igame fake imuvi sibuke imuvi yabo esikhathini esikhathini lesiyana osho isikhathi esilapha lesi esilapha nikhoneni bhala ukuba yes This 20. 20 bar? 20 to 50. 20? 20 to 50. 50. Which means osha u9. Odolele. Yeah? Yathi zilele inkukhu nola ngalala. Ngisona inkukhu phela mina. Ingane encane la ngene inkukhu. Igame, igame elala. No, igame uzobona ngelinye ilanga manje kuyalalwa. wena uyalala not mina ofuna nje indlela yefoni no ifoni yami yami ikhompyutha ngiyokudlala shot no computer kusebenza ukurelease stress ngehlisa stress nami esani esakho ukuthi uthi niphuca ifoni na khona ifoni laphayana edrawini isso não Sulingan? Yes, namakim. Naporong. Yeah. Ifonike le yonke umuntu uyidlale. Ngisoze. No siyami. não yami nje Não foni. Eh. Ayikhe kweyakho ngikupha yona udlale yona. Akusona yami. uyazi eu usudlala nje kwi-screen Men. Mm-hmm. Dala, ini. usihlala kanje eskrinini buku uzoyibulekisa amaphoyisa uzokubamba nje khona khona i-remote selapha edrawini incane bese uyakhanyisa kusho throwing. Um, nako lokwa ngwaluze la la la ipolice. Yeah, keep it. You can. Yeah, keep it. Ha. It remotes. Selling police. Hangizalo zothuphi ibhange eyodwa ke lento bad injury? kanjani? Ngiseqale nje ngiremote sencane. Wash, wash. Press on. Ukhombisa ukuthi lamp. Not on press the start verb. So. We're starting Pop. Oh, Ocean Lens? Yes. Oh, later Let's do it. Yeah. ngizokufaka ku-youtube njalo yazi anibambile amaphoyisa ngizokufaka ku-youtube I want to join. <laughs> YouTube. Yeah. Go fast, go. God,